Sraith Pictiúr 16. Na Déagóirí Cróga. An geimhreadh a bhí ann. Tharla stoirm uafásach oíche amháin. Thit an t-uafás báistí i rith na hoíche. Bhí seanfhear ina chodladh ina leaba. Dhúisigh an seanfhear go moch ar maidin. Bhí tuile ar an mbóthar. Shiúil an seanfhear síos an staighre agus isteach sa chistin. Níor chreid sé a shúile. Chuir an radharc uafás air. Bhí uisce ar fud na cistine. Bhí gach rud ina phraiseach. Níor thuig an seanfhear cad a tharla. Amuigh ar an sráid bhí beirt déagóirí ina suí ar an mballa. Bhí siad ag éalú ón tuile. Shiúil an seanfhear go dtí an fhuinneog. Chonaic sé an bheirt déagóirí. D'oscail sé an fhuinneog. D'iarr sé orthu teacht i gcabhair air. Rug Ciara ar a fón póca. Chuir sí glaoch ar na seirbhísí éigeandála. Thug sí seoladh an tí dóibh agus d'iarr sé orthu teacht go tapaidh. Rinne Seán a bhealach trasna an bhóthair. Dúirt sé go bhfanfadh sé leis an seanfhear. Rinne sé iarracht é a chur ar a shuaimhneas. Tar éis tamaill tháinig an briogáid dóiteáin ar an láthair. Labhair siad leis na déagóirí. D'inis siad an scéal do na fir dóiteáin. Chuaigh siad chuig an seanfhear. D'ardaigh siad amach tríd an bhfuinneog é. Tugadh an seanfhear go dtí an ospidéal. Cúpla lá ina dhiaidh sin chuaigh Ciara agus Seán go dtí an ospidéal chun cuairt a thabhairt ar an seanfhear. Ghabh sé buíochas leo as an gcabhair a thug siad dó. Ná habair é, arsa Ciara. Dúirt Seán nach fada go mbeadh an seanfhear sa bhaile arís. Bhí na déagóirí an-bhródúil astu féin. Mar a deir an seanfhocal, is ar scáth a chéile a mhairimid.